Ciao! Allora, oggi vi parlo di questo roll-on occhi del libro Shea, il roll-on occhi Cool Solution antifatica, dice di essere antiborse e antiocchiaie. La quantità è un 15 ml, quindi classico per i contorno occhi e costa 12,95€ a prezzo intero, spesso anche in offerta. Cos'è la bellezza di questo flaconcino roll-on? Che non ha una sola sfera intera, ma tante piccole sfere, ok? Ehm, questa forma particolare tipo quasi ehm, a mi sembrava una forma particolare perché era ergonomica ma adesso che la vedo e dopo che ho visto cosa è uscito ultimamente è identica alla forma di un ferro da stiro, la punta di un ferro da stiro. Sapete che c'è un, un noto brand che è uscita con questo applicatore a forma di ferro da stiro, ecco uguale, identico, solo che questo c'era da più tempo in, in, in giro. E, ehm, è un prodotto intanto molto con questi tre applicatori che risulta molto fresco, quindi subito le occhiaie sono già attenuate. Il gel all'interno è molto fresco, delicato e si assorbe subito, quindi è perfetto anche come base per il trucco e, ehm, promette di essere anti borse e antiocchiaie ok sì effettivamente con questo tipico eh, prodotto che comunque sia va a decongestionare e poi queste rolle, ehm, palline sferiche che sono molto fresche già loro a contatto sono davvero fredde si sente ed è un prodotto che va subito a togliere le borse occhiaie ed applicato in frigo oltretutto si raffredda ancora di più quindi davvero al mattino voi andate ad applicarlo e vi, vi sgonfia subito tutto io l'ho trovato un ottimo prodotto stavo guardando se c'era qualcos'altro da dire e, ehm, un ottimo prodotto e oltretutto ha un buon inci quindi sicuramente il prezzo rispetto ad altri prodotti roll non è eccessivo mi è durato tanto devo dire mm, tanto secondo me applicato mattina e sera tre mesetti buoni da fatti mattina e sera tutti i giorni l'applicavo quindi davvero wow ed io ve lo consiglio, sì ve lo consiglio davvero, è molto carino come prodotto, molto fresco, molto pratico anche e soprattutto anche il prodotto al suo interno si assorbe velocemente, è una specie di gel che quindi si aiuta a massaggiare queste sferette e si assorbe velocissimamente quindi davvero consigliatissimo soprattutto per chi come me è portatrice di borse e occhiaie ed fatemi sapere se l'avete provata, come siete trovate io come al solito spero sia stata utile al prossimo video ciao